Yeah. Sombrillano un coco, mi vaso un cóctel Dicen que en Sevilla entro en el top ten Lejos de mi barrio pero siempre en él Lo escribo en un avión, lo grabo en el hotel Yo no me arrugo cuando se pone malo pellejo duro pa' aguantar disparos Chivato lengüerón, eres un pussy Voy en canoa con un chanda rosa tusi Llámame después, ando ocupado No tengo tiempo para los interesados Tú solo contestas los verificados ¿Cuántos amigos tienes fuera de la música? Después te queda solo lo que pasa Yo planeo todos los días, guasa, guasa Tengo niños que te queman la casa Esperan que dropee nueva tranza, vamos ¿Dónde va a ganar los cuartos? Sin la mamá un infarto Por eso vamos a buscarlo Es tanto lo quitó los flacos ¿Dónde va a ganar los cuartos? Sin la mamá un infarto por eso vamos a buscarlo, el tanto lo quitó los flacos Pasa montañas y sierra, te abre lo que se cierra en la noche de niebla Está la calle desierta, ni un alma Chipazo en la cabeza, toma de tierra Ninguno de mis chicos surfea una polla Te va a llevar una torta con la paranoia Tú quieres lo mismo, puta droga y joya No estoy en la calle, me quité ya Ratas vestidas de poco, puta oliendo a coco, oliendo coco Círculo cerrado, no hay topo No dicen nada, lo saben todo Con la mirada y a matar O sale bien o sale mal Con la mirada y a matar O sale bien o sale mal ¿Dónde va a ganar los cuartos? Sin dar la mamá un infarto Por eso vamos a buscarlo Es tanto lo quitó los flacos ¿Dónde va a ganar los cuartos? Sin dar la mamá un infarto por ello vamos a buscarlo, están tanto lo quitó,